ये लॉन्डर रोने वाले थोड़े तो में ना के पानी को इतना अच्छा दूर में जाने वाले हैं यार पूरा जिले में नहीं करेगा Thank you. तो मेरा दोस्त का चश्मा खो गया आप देख रहे हो my friend lost his aspect सोना बंद कर इससे पाउस होता है अच्छा वीडियो देख लेते हैं तो आगे गाइस आई एम कुछ मत टिप आगे का नहीं आता है आगे जाने के लिए ये करना तो आप देख रहे हैं मेरा भाई का चश्मा खो गया था अभी इसका चश्मा मिल गया है और ये बहुत खुश गया जोश जोश में कम हम लोग का एक दोस्त पागल हो गया है इसलिए अभी हम लोग पागल खाना के लिए अब ऐसा ही है को देखो भाई ये गंडा इसलिए हमको उठाएगा और हम छोटे से आदमी हैं हमको उठा के पटक रहा है हम छोटा आदमी है काम नहीं होता ये क्या जगह लाया don't. Matthew Diadmir. बताइए आप ये देखिए अपने ग्रुप का स्कर्ट जो सुबह एक लड़की के साथ सेटिंग कर लिया एक्चुअली थी वो उसकी बेस्ट फ्रेंड की माल बस ये चांस मार दिया क्या एक महीना बाद ऐसा बनता हूँ जहाँ बंदी है मैं वहाँ जाता हूँ जहाँ बंदी तो है मैं उसको मुझे वो मुझे बोली कि शाम में मिलोगे फलाम फलाम फलाम हम बोला हम सेक्स करेंगे तो बोले ठीक है ऐसा आदमी भी खड़ा नहीं होता है काला है तो हाँ काला है खड़ा नहीं होता है बहुत ही गंदा लड़की देखे तो ये आपको अच्छे समझाएंगे इसको अंदर से लाइन बनाते हुए चलते हैं अंदर से वे में अंदर से ले चलते हैं Cara, दो इंच का लैंड लौड़ा दो इंच तुम्हारा ये सब बकचोद अंदर सोना यार रिकॉर्ड करते हैं हाय कर दीजिए हाँ, आपका डाल देंगे आज ही अपलोड कर देंगे नहीं मिस हुआ आ गया ले यस तो जाओ इस वाले में जाओ हम इसमें जाएंगे सेकंड में जाओ अबे साले समुंदर के